Apa kamu pernah merasakan apa yang sedang kurasa? Mencintai seseorang yang salah. Percaya pada seseorang yang membuatku terluka. Begitu sakit. Aku bingung dengan apa yang sedang kurasa. rasa Kenapa rasa sakit ini berbeda? Kenapa harus kau yang menjadi orang ketiga? Bukankah kau yang pernah mengajariku agar tidak boleh kalah dalam cinta? Tapi kenapa kita harus mencintai orang yang sama? Kenapa kau yang menjadi ujian di dalam cinta yang sedang kujaga? Kenapa? Kalau saja dulu ku tahu dia yang kau cinta, aku akan memilih untuk mencintai orang yang berbeda agar kita tak saling terluka. aku sadar aku tak mungkin menyalahkan rasa cinta yang sedang kau rasa. Namun mungkin bila itu terjadi, aku akan menyalahkan diriku terlebih dahulu yang telah gagal menjaga cinta yang kupunya. Aku juga tak mau jika kau merasa bersalah yang telah hadir di antara aku dan dia. Aku juga tak ingin jika kita harus mencintai orang yang sama. Karena akan ada di antara kita yang terluka. Seperti yang kurasa. Begitu perih seperti tersayat berkali-kali pada luka yang sama. Aku sadar, ini bukan kali pertama aku terluka di dalam cinta. Tapi ini kali pertama aku terluka dari orang yang paling kupercaya, yaitu sahabat. sahabat, jika dia dapat membuatmu bahagia, biar aku saja yang mengalah. Aku rela melupakan kenangan indah saat bersamanya. Aku rela mengubur kenangan pahit yang telah kau beri. Biarkan aku pergi. jika nanti aku tak pernah kembali, jangan pernah mencari. Anggap saja aku tak pernah ada, agar kau tak pernah merasa bersalah. Cukup aku saja yang terluka. Alvaris masih.